und so. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cas Incredible und endlich ist wer dabei? El Hikaru! <laughs> und zusammen gucken wir uns ein T-Pop-Lied an und zwar ist es von der Sängerin Janine Weigel. Äh, ich meine, sie ist auch halb hm. deutsch. Deutsch. Ja, genau. Stimmt. Und ja, ihr Künstlername heißt Ploy Chompo und sie ist nicht alleine, Maya Rap ist dabei. Das Lied heißt Psycho interessant. Oh, uh, da bin ich schon gespannt. Also das, das letzte Lied war ja sehr farbenfroh, richtig bunt und bin daher gespannt, wie es diesmal ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird das Gegenteil sein von Ja, <laughs> glaube ich auch. Und dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Es ist jetzt schon richtig gut so. Reggie. Oh. oh. richtig gut aus. Also das düsterer oh. und Und ja, das auch. Geil. Ja, ist auch richtig gut. Und diese verrückten Make-up. Mhm.

Ich finde die Brille richtig fresh von dir. Die rote. Ist halt bunt gehalten, aber trotzdem so dunkel. Ja. Der passt ist gut. Psycho. Steht Kopf Meyer Rap? Ja. ขอร้องละเธออย่ามาไปสาแดกเลิกพูดจาหน้ากบปากแตกต้องทำมาหากินตากลมตากแดดเรื่องไร้สาระสมองไม่อยากแดก เธอชอบพูดให้ตัวเองดูดีพูดให้ดูแพงแต่ฉัน้งดี่ตัวองโทษดีครับศักดิ์ีกไม่มีเธอไมยินดีอยู่ดีในเมื่อตอนมีเธอไม่เห็นค่า สำหรับแน่นอนว่ามันจะไม่มีฉีกคือว่าฉันจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ไม่ดีอีกฉันรักตัวเองไว้ฉันนี่มากอิสระภาพสำหรับแฟนโลกเธอบอกกับทุกคนว่าฉันยังรักและฉันนั้นใส่โทษแต่ฉันนั้นไม่อยากคุยไม่อยากรับรู้ก็ยังจะโทษ Why you so obsessed with me baby เธอเข้าใจ Als die beide lieben, nee, da. Ja. Mann kann der echt gut tanzen. Oh, oh jetzt Oha! Band so. Rockiger. Ja. Oh, Aber immer krass, das brennt so die ja, Tricks. Holy shit. Oh. Richtig cool. Heftig. Hab ich nie so gesehen eigentlich. Nee, ich auch gar nicht. nee, krass. Und das ist mutig. Geile Schrift. Nice. Ja. AMD. Computerwerbung. Cool, auf jeden Fall geben wir Like. Richtig tolles Lied. Das ist ja das zweite Musikvideo von Floyd Chompo, was ich mhm. jetzt angehört habe und gefällt mir echt. Ist eine sehr gute Künstlerin. Ja, bin echt gespannt, was sie noch so in Zukunft rausbringen wird. Äh, auf jeden Fall richtig nice. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare. Falls ihr mehr T-Pop sehen wollt, Vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und genau. genau. Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Bye, Cheerio. Bye.